para. Aquí siempre de cara dispara, que hace la paga, pues paga, el dinero con caja se para, por si hay vena rara, chivata, la rata declara, no hay para, tanto que hablara provoca, sé cosas locas muy raras. quiero el banco entero. No me hables de cash, si eres un ratero. No me hables de cash, quiero el banco entero. No tengo parienta, ni media renta. Pedro media hora, dos de cincuenta dos de cincuenta dos de 50, dos de 50. Siempre ready pa' lo que venga y pa' lo que sea. No me chuva lo feo, o sea que me la fea boxea Aguanto la presión si sube la marea La calle es pa' ricos, pa' tontos, pa' pobres La calle es pa' chulos, mujeres y hombres Tengo juguetitos que te dan calambre A mí no me nombres, a mí no me nombres eh, Esperando que falles, eh, que te dan calambre eh, Te dejan con hambre, eh, a mí no me nombres eh. Esperando que falles, eh, que te dan calambre Te dejan con hambre, eh, la en la calle eh. Loco, Nightmare, su, su, su, Ahora que lo que, su su súbete, loco, Nightmare, su su súbete. Ahora que lo que, su su súbete. Me pide del Hama que no lo quise, dile a lo tuyo que no se me frise. un beso a mi mamá, siempre la quise. Me pide del Hama que no lo quise, dile a lo tuyo que no se me frise. un beso a mi mamá, siempre la quise. Aquí siempre de cara dispara, el que hace la paga, pues paga. El dinero todo en caja se para, por si ven a rara, chivata, la rata declara. Thank <laughs> you.